dia kadang-kadang bila orang baru main oh, tu. Oh, tu dah buat remix lah depan kau. Hmm. hmm. Oh, oh, oh. Dia cakap. Hmm, laju. Red, hmm. red at ah. M14. Mana belah mana? Tu, bagi kita NW, nampak? Depan, tu tu depan base PG. Dua tingkat lah. Oh. Eh. Mana tu? eh beli NW Betul-betul depan Baby G Oh, belahana Haa Memang ada buat belah situ, takkan ada buat belah belah kau Haa, <laughs> buat belah ni Sebab dia ni memang naik lah Dua orang lah, roket lah Tu so. Tapi aku ada problem ah, Aku tak ada rocket launcher lah Aku ada rocket tapi tak ada rocket launcher lah Isyak Aduh Habis eh, pack pun sudah ada Pack Pack pun tak ada Oh ada turret Masak ada turret Aku gentar kat, kat doorstep kau lah Banyak pula roket dia Campur dengan craft kot Eh kita main loncik kat atas orang ambil eh Lacak tu Ni aku ke belakang je Nampak aku Sekejap aku try backstep Eh dia mati ya? Eh? Ui, ui. Siapa? Biasa kita bilang sebelah. Oh, sebelah. Ada orang ke, sir? Turut kau hidup lah. Lihat dulu. Arek dia war macam tu lah <laughs> Ui macam mana dia nampak aku tu Aduh aku mati mindset mana Aduh, dah ambil gear set aku Oh, kau mati ah. ya? Hmm Kepala mat dia pergi. Masuk dalam apa? Tu siapa tembak naked ke? Aku Ada lari naked lah, lari Kau buat launcher ke, Oh, oh. Okay, nampak. Aku nak roket api lah ya. cắm à, cái bộ rocket phía dạ tunggu ya udah datang Aduh babi Hehehe Mua seorang ke? dua orang? Lah, kan tak, dah, dah, dah, dah, dah mati lah kat situ. Aku dah tapu lah. <laughs> Tapi dia tengah blow lagi. Aku dah aku dah nampak rocket launcher tadi. Siap tu lah. Aku nak rocket launcher tu. Aku letak kat ni, kat pintu. Pintu, Allah. Dah, dah masuk. Pintu gatehouse tau, dekat dengan menghala ke base aku. selamat tak mati, selamat tak mati. Kau letak kat bawah kat TC, tempat TC kau eh. Hmm. Siapa datang oh. bawa dekat launcher kau? Haa. Ah. Dia ada Ada duduk ke ini nak. mati Adam <laughs> mati ke? <laughs> Aku down babi <laughs> Kena gak? Ke? push aku. Weh, mati. <laughs> push aku. <laughs> Bansat ni budak. Belum masuk ke? Macam dah masuk tu. Tadi kau build eh? Hmm. Eh, dapat DC eh? ke? Belum masa dia dengar ni Letak-letak Boleh wall tu aku Oh kau lah Allah Situ punya dia orang Mati seorang Dekat aku mati kat seorang Ni Lucifer Bodoh lah Lucifer ni Bangsat budak Vietnam datang Mangkat Tengah down ke tu? <laughs> Awak tengah down ke tu? <laughs> Kau tak down. <laughs> Kau tak down eh? Ya tu, kau. Yalah. tak down. Jap, jap. Mem member, member aku bawa satu root settle je. Sama, sama. sama. Vietnam datang, Vietnam datang. Nice. Hmm, mati oh. Puas <laughs> aku. Oi, ada orang. Ah. Ah. Daripada mana, bro? Ha? Daripada mana? Dekat aku. Udah kau kopi jerit lah. De dekat oh, ramai bro tak ada. Sebab dia tak boleh push ada ni. Ada turret tu dekat base semua. Oh dekat base DK tu tu buy one ke apa dah tu ah oh, dekat base kushu tu lah. ah ah amai amai amai alamak tapi dia orang ni tak power pun ya yeah. kau rasa apa orang tiga boleh tiga dua orang dia. dua orang rukit aku bunuh tiga ni, ada dua ni sis cuba Oh, dah snipe lah. Bodoh lah. Tembak kau. hmm. Oh, dia clueless. Cek. Oh, dia orang dah mati dah semua. Thank you. Hmm, mati koi. Eh. Lagi sorang. Macam ada full kill lagi tu, Frost. Hmm, ada. Lul dia, lul dia. Tak, hanya ada, ada loot. Full kill. Oh, ada eh? Hmm. Kat belakang wall lah. Haa, ah, belakang oh. wall tu. Ada naked kat, kat kau? Aku dah tembak ni, dia down kot patutnya Ada orang kat aku warehouse sekarang Makanan Mati ke bodoh Babi pakai bullet buka Buka warehouse kawan eh? naked perempuan bikini Frost? Pernah. Patut, patutnya dah mati lah menghala kau. Dah tembak patutnya down tu. Hello. Ayah, eh, asal tak mati lagi dia ni. Siap betul lah. Apa? <coughs> Bapak budi aku penuh tu. Aku kat luar house. eh. Aku letak fire. Tengok dia. Oh kau belah mana? Ha, aku pasti. Jangan aku lawan Vietnam ni. Eh. Nak ramai bodoh. Mati lah. Tapi dia orang semua mati. Hmm. jom Eh, ada turret Hmm Mati suang Macam, macam Macam, macam Macam dia orang ni lah Apa? Hmm? Macam geng-geng dia orang Hahaha <laughs> geng-geng ni Mau okay. Turret down Turret down? Hmm, Satu turret kan? Down. Satu je nampak Dia orang dah mati lah dalam bil ni